Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jecha. Egaa kaarrallee mata duree irratti akkuma agartan waamicha shamarranii kan jedhuun mata duree qabadhee dhufeetoo jira. Egaa kaa obboleettiin tuni guyyoota tanaan duraa hin yaadattan jedhee tan yaada anillee qabadhee tan dhufe guyyoota darban keessatti hojii akkamii naannoo Oromiyaati irratti qontee bulaadhan jechuudha. akkamitti akka hojjechaatoo jirtu egaa ka e, qabadhee dhufee isinillee yaada keessan irratti kennattanii turtanii egaa kan nama abdii fuunee shamara cimtuu jedhamtuudha dhugaa dubbachuu fi e, bishaan yeroo baay'ee jaraa illee bootaa furatee itti deebitee dhaabuudhaan milkooftee jirti jechuudha bara kana keessa irrattis amma isaa miti kana ni mata duree qabattee dhufu. Walumaa galatti ishiin hojii qonnaa qofa osoo hin ta'in fokosin ishii yookaan ejjennoon ishii shamarran irrattidha. Egaa ka guyyoota lamaan dura waamicha dabarsitee jirti shamarranii fi shamarran hundi keessanuu waamicha koo kana dhageessanii koottaa. Nuti warri shamarranii qonna haadhuunfannu kan jedhudha. Dhaadannoon ishii ni dhuunfannaa qonni kan shamarranii ta'uu qabaa eh, Kan dhiiraatti tanaan yeroo duraanii egaa bakka qonnaatitti keessattuu shamarran argamtu xiqqoo kan gaa'ila qabatteetu abbaa manaa gargaaruuf baate malee gongumaa shamarran karaa maasaatti ittiin baasan yoo yeroo xiqqoo akkana loowwan eeguudhaan ta'e malee Ishiin amma garuu hojiin kun shamarrani. Shamarran qofti koottaa jetteetu waamicha shamarranii gootee jirti. Obboleettiin immoo biratti argitan kun ishiinis waamicha ishii qabatteeti Addis Ababaadhaa kaatee karaa naannoo Dabrazayitti yookaan immoo Bishooftuu yookaan karaa naannoo Adaametti jechuudha. Walumaa galatti kaaba Oromiyaatitti imaltee jechuudha. Obboleettiin tuni waamicha ishii shamarranii goote yeroo darbellee waamicha akkamii taasiste fiigicha gubbaa irratti. Bunnaa yookaan buna kan jedhuun mallayaa addaatiin yookaan tisheertii addaatiin qopheessitee fiigicha qopheessitee tikkeettii shamarran natsaa seentan. Isin bichaa shamarri kan taatan qofti naa bilbilaa jetteet bilbila ofii teechifte shamarraniif yeroo lammataati waamicha godhuun ishii kun jechuudha dhugaa dubbachuu fi kuni akkamitti haamlee nama keessatti horaa fi akkasuma mee shamarri nuyi nu keessa shamara Oromoo keessa kallattii kamiinuyyuu kutaa kam keessa kaate shamarri takka mee fakkeenyuma nuuf ta'ani mee sheerii godhaati warri dhaggeeffattanillee mee yaada keessa naa barreessa miti shamara takkaa miti lama sadii afur yookaan immoo kutaalee Oromiyaa kudha tokkoo keessa tokko tokko tokko tokko gurmooftanii nama kudha tokko taatanii mee shamarraniif waamicha namni gootan jirtu. Ani garuu humna hin qabu humna qabaadhee yaadi na keessa ni jira. Baajata isaa waamu hin qabu. Kanaafuyyuu mee warri baajata nurra jirtan yookaan wal gurmeessuudhaan illee haa ta'u yookaan immoo eh, qarshiin keessan kaappitaalli keessan yookaan ol ka'aa warri ta'ee jirtan mee shamarran tokko nu dammaqsaa mee shamarri lama shamarri sadi mee nu dammaqsaa. keessattuyyuu bakka dhugaa shamarran baay'een quuqamoof qofaaf osoo hin akkamitti miira akkamii akka isheen nama keessatti dhuumtu dhugaa dubbachuuf jechuudhaan namoonni ishii beektan ni jirtanii keessattuyyuu bakka shamarran inumaa goongumaan lafa kanarratti abdiin kutattu jedhee tayyaada gaafa durba tana arganu kan shamarree tana ijoollee qabdii abbaa manaa qabdii intalli kun jechuudha yoo hojjettuyyuu koo makiinaa qabatteeti miti iddoo qabatteetoo kan deemtu dhoqqee kana keessa bishaan dalalii yookaan yaa'aa kana keessa taayitii yookaan surree maxxanaa kaawwatteetoo jechuudha akka bishaan irraa eh, ishiin hin kaawwattee dalalii keessa deemteeti hojjetootaa wajjin kan hojjettu ukkulii yookaan walqixa isaa wajjin dadhabdeeti yoggaa hojjettullee jechuudha nuti hoo. mee anama walumaa galatti mee waluma gurmeessanii garee gareedhaan uumamee akkuma kun amma hojii garee jedhamee onlaayinii kanaa akkasuma mee lafarratti illee irruma caalaa keessattuyyuu jechuudha warri wal hordof ijoollee baadiyyaatti. Eenyumtuu magaalaa keessaa bahee dhufe tariitii erga guddatee barumsaan karaa magaalaa deemuu danda'a. Obboleessa bira obboleettii bira taa'ee guddachuu danda'a malee ka'umsi keenya dhibbaan dhibbatti ijoollee baadiyyaati. ijoollee baadiyyaa taanii dhuma jirru mee namumti akka walitti dhiyeenyatiin wal gurmeessee qonna irratti misooma adda addaati irratti jallisiidhaan haa ta'u yeroo rooba isaa eeggate yaa ta'u mee warrumti wal gurmeessee nu kakaasu jiraa? ijoollee oromoo keessa ni jira warri jettan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha dhugaa dubbachuuf eh, walumaa galatti ishiin eh, fedhiin ishiin keessa jiru kaabitaala ofii guddifachuu qofa osoo hin ta'in. guddisa shamarraniit irratti illee kaka'umsa ishiin qabdu yookaan haamliin ishii qabdu waan addaatidha. E, fedhiin keessa ishii jiru jechuudha. Egaa ka ishee takkittiin tuni bichaadha kan dhaqe haga ammaa diresii ka haga miidiyaa irratti akkana as baasanii ishee takkitti bichaa dhaqe. Hagam ilmi namaa shamarran hagam bakka karuma magaalaa kana akka harkifannuun of laale jechuudha. Kan amma biyya arabaatii gade afaan kana kan danda'u namni kumaatamni hin jiru magaalaa keessa hojii dhabee kan taa'u kumaatamni hin jiru ishiin koo koottaa hin hojjennaa jette koottaa shamarri qofti qonna irratti hundoofnaa jette garuu hagam akka nuti sodaannudha as keessatti hagam akka nuti difirati yookaan onnee guutuu hojii kanaaf hojii qonnaa kana baay'ee sodaanna baay'isawwee wayyoo humna maaliitan qabaa biyyi harabaa humna na fixee boruhoo akkamittan ijoollee dahaa akkamittan abbaa manaa koo bulfadhaa waan akkasiisan nu keessa jiraachuu ni danda'a. Dhugaa dubbachuuf ikkoo biyyuma keessaa teenyeetu jechuudha. Fakkeenyaaf eh, karaa shawaa kaabaa kanatti jallisii eh, awwaash irratti warroonni lafa bitanii hojjetan ni jira. Hojii ofii hojjechaatuma deemaniituma shunkurtii keessattuyyuu jechuudha warroonni shunkurtii dhaaban maal godhuu namoota achi teechisu eh, guyyaa sadii sadiin deemanii dhaqaniitoo daawwatu ofii isaaniitti hojii mataa isaanii guyyaa guyyaadhaan hojjechaatoo kan oolan meeqa tura. Garuu inni maal inni wanti inni si barbaachisu hojiin qonnaa bulaa keessatti e, wantoonni kunuunsaa barbaadan baay'eetu jira. Qorichaan jala deemuu, atillee yeroo kee aarsaa gootee argamu malee humna hagas mara qarshii qabaatte taanaan humna hagas maraa agasii miti. Mana nyaataa yoo bante koo mana nyaataa yoo bante warri hojjettanii beektan yookaan immoo hiriyoota keessan bira dhaqxanii warri ilaaltanii hoggaa jirtanii sa'aa kudha tokkotti ganama lafaa kaata. Akkumaan harabaa keessatti dadhabdu kana jechuudha. Uffannaa keetifuu of qaqqabuu keetifuuyyuu yeroo hin qabdu koo bar mana mana nyaataa Sa'aa kudha tokkotti kaatee kudha lamatti manni nyaataa banamuu qaba. Kanaa miti taanan hojiin jedhamu inni jechuudha. Namni hojjechuudhaaf bahu sa'a kudha lamatti karra kee banaa arguu qaba. Kanaa miti taanan gabaan kee dadhabaa dadhabaa deema jechuudha. Warri mana nyaataa hojjetan garuu qonna kana waggaa ta'e itti qaxartaa wanti achi buqqa'eetoo deemu tokko hin jiru. Mana nyaataa immoo yoo hojjettu ati biraa dhabamte taanan wanni sii tolu tokkoyyuu hin jiru. Wanta baay'ee miidhamta warroonni yaaltaniitu beektan waggaa ta'e nama tokkoof jalatti qaxartee hojjisiista malee guutumaan guututti wanti itti gallakkistu jiraatte taanan ni miidhamta. Garuu kana hooqoon irruma deemtetuma to'annaadha malee wanti ati hojjisiistu. qarshiidhaan jechuudha itti bitteeti. Namas ni tajaajilta ofillee ni tajaajilta. Garuu kamtu irra nama dadhabsiisa waggaa jettan isa mana nyaataa bantee hojjetutu irra nama dadhabsiisa qonna kanarra. Ejaan argeefidha jechuudha. Maaliif warroota hojjetanan itti seenee argine as keessatti na hubadhaa qonna kan ani dhugaa dubbachuuf itti seeneetu argine warroonni garuu keessattuyyuu shunkurtii jallisiidhaan warroonni dhaaban maal godhuu itti qaxaru guyyaa sadii sadiin deemanii ilaalanii qoricha yeroo barbaachisu akkasuma bilbila irraa fudhatanii guyyaa oolmaa har'aa bishaan dhugiit irratti maal fakkaataa eh, jedhanii eh, guyyaadhaan hordofu guyyaa sadii sadiin illee deemanii hordofu achiin booda gaafa inni eh, bilchaate yookaan timaatimii haa ta'u yookaan shunkurtii haa ta'u wantoonni kun yeroo ga'e egaa ka'a arsaa kafaltee amma achi teechis haga feesifattee kaatutti amma achi taa'uu qabdu guyyaa san kan achi teessu aduulleen jettu Hoo'allee jettu qorrallee jettu maaliin inni bilchaatadha. Si jalaa fudhatamuu danda'a, hatamuu danda'a, yoggaa fe'amuu, keessaa hambifamuu danda'a. Kanaafuu guyyoota san halkanillee guyyaallee haga makiina natti dhaabbatee tosii fe'utti yeroo sanidha yeroo ati aarsaa kafaltu jechuudha. Shamara yoo taate yeroon dhiira si barbaachisu obboleessa keellee haa ta'u, abbaa manaa keellee haa ta'u yeroo san achi kan si barbaachisu. Achiin booda hojii waan takka shamara dhiira kan jedhu hin jiru. Maaliif bultiitu jira hoo kan achi. ati kophaa kee shamaraadha warroota qaxartee hojjisiistu san waliin buluun hin danda'amu yookaan obboleessa keetiif bulaa yookaan abbaa manaa keetiif bula. Kanarratti nama si barbaachisa malee hojiidhaaf shamar waanuma tokko wani daangessu hin jiru humna keenyallee wanni hagas mara nu fixee wayyoo humna maalan qaba dhugaadha humna hin qabnu humna biyyi harabaadha kaan isaanii guyyaa guyyaadhaaf fokkisuun nu fixee jira garuu. dadhabbii ati mana nyaata tanbana yookaan hoteelan bana jettee xiyyeeffattee jirta waggaa ta'e isa hin caalu qonna waggaa qottee jechuudha. Ati koo qotiyyoo xamaddeeti miti kan qottu yookaan ikkoo tiraakteera waggaa qochisiiste koo isarra baateeti miti kan ooftu jechuudha. Qarshii keeti. As keessatti maaliin waanuma feetee hoo hojjette garuu kana hojjetu qarshii si barbaachisa. Qonnillee waan xiqqaadha wanni socho'amu tokko hin jiru. Lafti baadiyaa amma hundumaa caalaa deemee deemee jira. lafa tokko kontiraata hoggaan qabeetti bara tokko hin argattu hoggaa lama hoggaa sadiin kafaltee teessee eeggatta malee jechuudha garuu wanni lafatti beekisaaraa hin qabu mana nyaataa yoo ta'e hoo wanni har'aa bilchichite har'a dhummuu baate taana kisaaradha odoo bulchiteetu immooyyuu nan nyaachisa jettee maamila dhabda nama tabaraarii dhufee nyaatu malee maamilli kee. waan ati itti maktee too kennite namni amma keessattuyyuu yeroo kana namni rakkoo adda addaa qaba kanaafuu baay'ee of eeggannoo godha guyyaa tokko ati dogongortee waa jalaa nyaata balleessite taanan maamilli keessuun achitti dhufeetu fayyadamuu hin danda'u jechuudha kanaafuu of eeggannoodhaaf maamila keetiifis of eeggannoo ofiifis gabaa keetis of jalaa kan argine dirqama isa sankisaarte kan biraa haarawaa hojjetta jechuudha garuu lafti haguma ati itti darbite sassii kennitti rabbi sii laaffifnaan jechuudha kanaafuyyuu shamarran keenya mudhii keenya hidhannee haga dandeenye yoo danda'ame wal gurmeessuu yoo baajata qabaanne immoo warri baajata qabu akka baajata qabutti bobba'ee dudda ofii hidhatee itti bahee hojjechuu dhaamsi koo Dhannugaan isiniin jedha shamarri tokko shamarri lama koottaa jettanii waamicha hoggaa naa gootan bakka feetan iyyuu jiraannan dhufeetu siif faana hirmaachuudhaaf ani kaka'umsa hojii humnaan jechuudha kan hoggaan jedhu qarshii qabaadheeti miti humnaan. warri akka obboleettii kana waamicha nu gootan kottaa baadiyyaatti ijoollee shamarranii hojjedha warri jettanii waamicha nu gootan jiraatan taanaan dhufuudhaaf qophiidha isiniin jechuun jaaladhaa kunooti intalli kun waamicha kana hordoftee dhuftee hedduu nama gammachiisti baay'ee namatti tola. Jaaladheefii jira illee shamara kutannoo takka taatee finfinne keessaa kaatetti kara kan imaltee egaa ka viidiyoon kun hoggaa isinitti tole ta'e laayikii. sheerii gochuun dagatina warri immoo sabiskiraayibiin goone sabiskiraayibii godhaa yaada keessas saanduqa komentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Lakkee dogongoraa soo'ettan gaariidha soo'ettan turtiin afaana gootaniif guddaa isaa sin galateeffadhaa